Quero agradecer a, bueno, pola presentación, eh, quero agradecer eh, a Alberto e a Tío pola, pola organización e quero agradecer ao Concello de Cuntis, por suposto, por, por contar comigo e por darme esta oportunidade, porque ao final é unha oportunidade de estar aquí e poder contar a miña experiencia e, e compartila co, ca miña vila, no? que ao final é, é o que me, me gustou de, de, de vir aquí. No? Pois a verdade é que cando me propuxeron fixme moita ilusión o de, o de poder eh, contar o meu proxecto e, e nada, cando, cando empecé a preparar, cando empecé a pensar eh, que, que vou decir, porque bueno, na verdade eu sou unha persoa que me, me tirei a piscina e, e bueno, foi unha aventura, non? e <laughs> pensei que era para mí o emprender, non? pero para, para mí o emprender significa un proxecto de vida significa que que está constantemente construindo e creando, é como un continuo. ¿no? Entonces, eh, cando cheguei a esta conclusión, dime conta de que durante toda a miña vida como que tuve un modo operandi, non? Sempre supe o que non quería, pero non sabía o que quería. Entonces, bueno, era, era importante, non? Por lo menos sabía algo e, e sabía que, que, o que o que quería iba a salir, iba, iba a aparecer, porque o que, cando vas construindo, cando vas vivindo, vas dando conta do, dos objetivos que, que buscas. Non? entonces esta é un pouco a miña... Eh, o que quero, o que, quero que, que se, se entenda da, da miña experiencia que todo se vai, vai pouco a pouco e que todo vamos, vamos eh, conseguindo o que, o que, o que desexamos, non? parece moi idílico, ahora todo estou dicendo non foi tan fácil. Quero contextualizar un poquinho a miña historia. Vou falar da miña, claro, eu un experto de min, pero tamén creo que, que pode, que moita xente se pode identificar ca miña, ca miñas vivencias, non? Bueno, nacín aquí en Guntis, fun aquí á escola, e aquí está a miña familia teño antecedentes de mulleres moi bravas na miña casa, <laughs> se coñecides a miña abuela <laughs> unha muller con unha personalidade e unha potencia importante, a abuela da, da cova cinco fillos, bueno, quero decir, que teño modelos de, de mulleres eh, empoderadas, moi empoderadas, sí. Bueno, contarvos que durante a miña infancia o deporte para mí foi fundamental, axudoume moito a disciplina, a ter objetivos, a, a, a para algo, Eh, Eu entendía así o deporte como unha meta. Eh, bueno, despois, bueno, a etapa escolar, o deporte, moi importante, ven a época do instituto, ¿no? Da, das eleccións, das, das dudas. Aí tens que decidir o que queres facer na tua vida. E iso é unha decisión que me parece que, son, que é unha edad moi complicada para, para ainda saber o que se quere, o que, a línea que, que, que vos quero transmitir. No? Eu non sabía o que quería, pero sí que empezaba a saber o que non quería. Non quería, por exemplo, o que vos dicía do deporte. Eu fui moi apasionada do deporte, encantábame. E sempre dicía, eu quero ser facer INEF, quero ser profesor de educación física. Eso é o que me move, o que me, o que me, me, me, me, me, me inspira, me motiva. Sí. Pero cheguei a esa de, de decidir e, e dixe, eu miraba os meus modelos que tiña, eu miraba os meus adestradores, miraba a, a xente que tiña ao meu redor, eu non había satisfeita, eu non, Dicía, eu non quero iso por mí, eu non sei, non, non sei se é o que, o que me o que me apetece cando teña 40 anos e estar aquí na piscina moitas horas, bueno, o que, eu que me dicía o, o, o, que, o que estaba ao meu alrededor. ¿no? Entón, pois, eh, decidí non, non facer eso que tanto me gustaba, porque foi unha decisión moi dura para mí. Entonces, tamén comentar que o contexto sociopolítico e sociocultural desos momentos eh, eh, tiña moita influencia, porque foi os movimentos de Nunca Máis, Non a Guerra, quer dizer, que nos removeu a nosa xeración muitísimo, no? Eh, eh, esa necesidade de transmitir, de querer decir o que nos pasa con, con pancartas, con manifestacións, con poemas, con... bueno, mm, tiñamos esa necesidade de, de decir que, que, a, que os novos tamén estamos moi moi implicados no que, no que estaba desde, de, nesa situación desde a nosa posición, claro que de, de adolescentes e de, de querer eh, compartir tamén os nosos pensamentos entón claro, aí empezan muchísimas dudas, dudas bueno, que, que te apetece? bueno, pois pues pensei en xornalismo, en audiovisuais pero bueno, tamén decir que eu académicamente eh, non era unha lumbrera quero decir, <laughs> non tiña unha capacidade intelectual como mellor outra persona. O que pasa que o, que, o sorte que eu tuve é que era unha traballadora. E o traballo, o traballo, o traballo eh, sempre me levou onde eu quería. No? Entón, eu sabía que esas carreiras que tiñan unhas notas tan altas non iba a poder acceder. No? Entón, bueno, mmm, loca perdida, non saber o que quere facer, gracias, teño sorte tamén de, de que está meu pai. Mm. Eh, me coñece moi ben, y, y me estaba muy preocupado porque, porque me veía muy intranquila. Entonces dije, mira Ceci, eh, esta carrera, terapia ocupacional, eh, mira a ver si te interesa, tal. Bueno, él tengo ferramentas eh, de mirar si me interesaba, se si me interesaba, e bueno, dixen, bueno, pois pues, o mellor é o meu, e non, non a coñecía, porque, bueno, entendo que unha porcentaxe da población moi grande que non, non a conoce, non? E, bueno, nada, tirei unha piscina, outra vez. <laughs> Bueno, eso, os primeiros anos de, o primeiro ano non sabes nin o que estás facendo, pero bueno, pois, pois, gustou, gustou, me gustoume moitísimo, non? Esos anos da universidade tamén eh, precioso, a filosofía do académico, non? a teoría, bueno, unha cousa estupenda. Pero ven a realidade, que é o traballo. Acabas esa etapa, empezas a traballar E iso traballo é un choque importante, porque enfrentaste a xefes, enfrentaste a compañeros e compañeiras, a responsabilidades, a normas, bueno, foi algo importante. E, bueno, eu, claro, traballaba unha vía de traballo, que eran os adultos, que me gustaba moitísimo, eh? porque, porque vos digo, a miña profesión encanta. Pero a o mundo dos nenos sempre me chamaron muchísimo atención. É verdade, na carreira non tuvera a, a, a posibilidade de, de ter eh, contacto con eles, non? entonces apareceu unha oportunidade que foi unha beca da Universidade da Coruña de ir a, bueno, a outro país a, a facer unha, unha práctica profesional. E ali me fun, eu non sabía, eu un inglés malísimo, eh? fatal. <laughs> tiña que facer un exame en inglés, tiña que facer un exame de portugués porque era o país ao que eu quería ir, e tiña que facer unha entrevista personal. Os dous exámenes eu creo que suspendí, bueno, seguro. Pero a entrevista personal convencí de que tiña que ir. Non se quedou moi remedio que, que coller, ¿verdad? E Lisboa, unha a a, e, e, e dixen esta miña oportunidade de traballar con nenos eh, tutorizada dende o respeto que me daban os nenos porque é unha responsabilidade moi grande eu non me veía preparada de de, de coñer un traballo eh, que no que, no que tuvera que traballar con menos polo que supoñía e foi o momento ¿no? de, de ese contacto de decir, de decir bueno, este é o que, o que me gusta tamén ¿no? bueno, a beca, moi bonito unha experiencia estupenda, pero volvemos para aquí outra vez a enfrentarse o, o, o traballo a, a realidade que, que tiña aquí e eh, o ámbitos nos que no, traballo onde había ¿no? eh, bueno, eh, os ámbitos no que traballei foi na, na psiquiatría, nas, con personas con diversidade funcional e intelectual, bueno, é un traballo moi bonito con adultos e moi vocacional. O que non me gustou desta experiencia foi que, eh, que a veces confunde o vocacional e, e a, a dedicación e a, e a calidade que queres facer no traballo non se diferencia a veces da profesionalidade. Non? na, miña, na nosa carreira eh, somos eh, un, un porcento de homes e o resto somos mulleres todas e dá moita rabia que, que, que os homes na nosa profesión teñen unha eh, non sei se é correcto unha discriminación positiva eles teñen os cargos de poder eles teñen eh, unha, esa profesionalidade que eu demandaba allá daban a eles e dá moita rabia porque eu estudaba con eles e sabía que a nivel de calidade humana a nivel de calidade de, bueno, quero dicir que non, non ten que ver, pero quero dicir que, que joder, que me daba rabia, porque miraba que había outra xente que era moi boa e a eles lle daban uns, un poder de, de, de buen profesional que me, bueno, que non me gustaba, non? Entón eu estaba nun, nun sistema no que non estaba, no que estaba moi, estaba in, era inconformista, o sea, eu non, non digo que, que, que, que non se fagan mal as cousas, a, a, ter a idea no? de, de facer algo. Pero facer algo, facer algo, o sea, tiña esa idea porque eu, gracias, teño modelos, e a miña, eu estou aquí, pero podía estar a miña irmá, Sara, que ten máster en, emprende, en ser emprendedora e de todo, bueno, moito máis que a min, eh? É unha muller que, que ten, eso sí que está empoderada. <laughs> familias, bueno, pero incluso os compañeros meus da profesión dicen, pero tú, que vas a facer, que este momento é moi complicado, bueno, eu miraba todo dificultades, había moitos medos, todos son trabas e un montón de preguntas. E despois, como vou facer eu un centro propio dunha profesión que ni siquiera se sabe o que é? Era ainda todavía máis arriscado, non? E bueno, eh, nada, todo surgiu desta, desas inquietudes, desa inconformidade e todo, pois eh, montamos Sentire, pero Sentire foi eh, fixono tamén con unha socia, no? que tamén é moi importante nesta parte, e foi de unha, eu son impulsiva, e cando digo algo fago e xa está, e, e tiro para diante, no? E chamei e dixe, mira, temos que facer algo porque tal, uh, uh, e ela escoitoume e tal, pasaron os meses e chamoume ela Es que esas dúas chamadas foron importantísimas, claro, na, na, na, nosa, na nosa vida. Digo, estás segura de que queres facelo? E digo, sí, sí, sí, estou segurísima. Pois veña, vamos a, a, a por él. Por Bueno, entonces, eh, co, coa dificultade que era crear un centro que non se sabía o que era, bueno, pois ali nos, nos Eu quero tamén explicar un poquinho que é a miña profesión, porque eu entendo que que, que descoñecía incluso a xente que máis cercana a mí a veces dificultades de explicar o que, o que fago, non? Entón, a terapia ocupacional é unha profesión sociosanitaria o que se, o que o noso objetivo é, é fomentar que as persoas participen e sean autónomas e funcionais en todas as actividades da, da súa vida diaria, non? unha definición moi amplia e, e imaginar que hai un montón de hai un, moitos eh, sectores, moitas áreas en psiquiatría e, en psiquiatría e, bueno, en pediatría. No, no que a mí me compete actualmente é a, a, a, a, a parte da, da pediatría e dedicámonos a traballar desde o, desenro, o, de, o, desen, o desenvolvemento dos nenos mm, da, na base do, do, do, súa, do seu desenvolvemento, no? que é a parte sensoriomotora, para que as súas ocupacións, que desde o gateo, dende mamar, dende, dende eh, cambiar de posición, dende, eh, xa, eh, dende non sei, control de esfínteres, hasta xa sitios máis complexos do, como son os escolares, non? Bueno, pois iso que nos encargamos nos no, en sentido, é o noso, o noso traballo. Utilizamos unha metodoloxía que, que é moi, moi interesante, que se chama integración sensorial. E, e a verdade que a forma de facer esta terapia eh, é moi dinámica para os nenos e non a sinten como algo terapéutico, eh, entendela como un xogo. entonces eh, é moi bonito ver como conseguimos esos objetivos terapéuticos a través da súa ocupación fundamental do neno que é, que é o xogo. né? Bueno, ahora xa sabedes que é terapéutico funcional, non hai dúbida. Bueno, ante todo isto, eh, tiñamos, eh, queríamos, bueno, eh, foron esas dúas semanas telefónicas, non? Eh, decidimos que sí que íbamos a facer. Por que non? Aquí, eh, tiña que ser aquí en Galicia, eh, eh, decidimos que fora na cidade de, de Pontevedra. Eh, nos Estados Unidos a profesión da terapia ocupacional é unha das máis valoradas eh, a, nivel, a, a nivel eh, eh, sanitario incluso, entonces, bueno, te, tiñamos que traelo. Esa é unha, como unha dedicación a nosa profesión que tanto nos gusta, non? Entonces empezamos a preguntar en moitísimas orga, eh, organizacións, administración, pero fuera era un caos, non? Cada persona, cada persona nos decía unha, unha, unha cosa diferente, non éramos capaces de, de encamiñar nada, bueno, moi complicado. Entonces, madre mía. <laughs> vale. Bueno, pois pues fixemos o, o, eh, no Concello Frontera da sería oportunidade do Plan Berea, que era un proxecto do Concello onde te asesoraban en todo o proceso de creación dunha empresa. Teño que nombrar a esta muller, a María Enfileira, porque foi a que nos, nos axudou moitísimo. non? Teño os vídeos, pero xa non os pongo. <laughs> non pasa nada. Bueno, entonces, bueno, comentarvos que isto é a parte mm, bueno, mm, bonita e, e, e que que, o sea, que o Plan Berea nos axudou a encaminhalo, a poñer as primeiras pedras no, no camiño, non? E, e a partir de aí, bueno, é como un parto, non? Tes que tes o e ahora tes que, tes que sacalo adiante. Eh, tuve moitas dificultades. Poño a fotografía esta da señora maior porque sempre digo que estes primeiros meses de creación do proxecto eu perdín nos de vida porque foran moitas, moitas, moitas eh, pedras no camiño, non? todo era novo, todos os pasos que dabas tiñas medos, a burocracia é super complicada, na administración tratarnos mm, bastante mal, eh, puño a palabra prexuizo aí porque mm, porque, por, podemos poñer un, un, un ejemplo, íbamos a, a buscar o local para lugar, para lugar, para facer o, o sentir, e nos decían, oi, mira, a palabra que dixo Rosa de, de niña, E niña, mira que os negocios agora ábrense, pero tamén se fechan, eh? Non vos mete a ver se si este local é moi grande, a ver se... Si... Bueno, escoitar moito eso. Eh, ir á administración á facenda e tamén o trato eh, que, nos, que, me, que me dan, eu non sei se por a miña apariencia mellor que, bueno, intento ser eh, agradable, educada e, e empática, pero se for un home con traxe, o mellor non me, non me falaban da mesma, da mesma forma, non? Entón, bueno, a dificultar moitísimas dificultades coas axudas e se collías unha se, se, se cumplías un requisito non, non varía para outra bueno, ao final non tens ninguna axuda e despois que isto eh, isto nace de moito traballo de sacrificio de, com, de combatir os eh, combatir co, eh, combinar eh, traballos isto non, non é deixar todo para, para facer isto tens que seguir traballando para comer, para pagar o lugar e e, e, e salir adiante. Entón, son moitas, moitas horas de, de traballo. E nada, que é moi duro, pero que ao final todo se fai realidade, eh, ninguén dixo que fora ser fácil, non? Entón, nada, moitas gracias e... Estamos aí centrados e tal. Eh, bueno, é verdad que eu estudei, non acabei a carreira, por motivos personales, tuve un neno e eh, plantei aí. Eh, nada, despois vinme en que quería volver a traballar, Eh, tiñamos un local comercial que era familiar, Entón dixemos, bueno, que podemos montar? Entón, o meu nome máis eu, eh, pensamos na zapatería, porque encantan os zapatos, pero ainda non tiñamos moi claro, entonces eh, fomos a feiras, a Madrid, a ver que nos, que nos encontrábamos, E, bueno, aí xa, como que empezamos a coñer números, a decidir un pouco e tal, pero, bueno, a verdade é que costou moi traballo, porque non é só mirar que marca escollo, como chego a cada representante, despois veste ali que compra fago, porque non sei como vender, non sei o que necesito, foi un pouco complicado, pero, bueno, fomos salindo. E, escoitando a experiencia dela, eu, por exemplo, non vin que me trataran diferente, nin mal nin, me encontrabas nese sentido. O sea, non... Podía ser que si, sí, o mellor por ser novata ou, por exemplo, eu cheguei a IFEMA, eh, fun en setembro, eh, estaba todo exposto de verano. Entón, eu pedi plan, pero si no inverno, porque está exposto de verano. Entón, si non te que eles me miraban, para esta non se entera de nada, sabes? Pero non por ser muller ou ser homo por eso nunca me sentí discriminada ni nada. Eh, E nada, despois penso que unha parte que si nos falta é que si ti coes unha asesoría, pero non hai nadie realmente que entenda, porque cada negocio é un mundo e cada cousa funciona diferente. E non creo que haxa nadie que te guíe por aquí ou por aquí ou debías facelo así. Creo que eso... é son impulsiva tamén como ela e moitas veces tireime o que pasar. Pero sí me gustaría que ao mellor esa parte existise e si persoas con certa experiencia puderan guiarte un pouco. E despois nada, penso que todo o mundo debería intentar o que quere, que se non sai, non sai, non é unha vergonza nin para nada, é mellor arrepentirse de haber intentado que non funcionara, que non haber intentado, e moito máis, non sei. E despois o de Pucova, Bueno, falei antes cando fomos tomar o café que me tocou así por sorteo. sí, porque cada catro anos así, por sorteo así, non? E, bueno, tampouco hai moita xente que se quere poñer na biblioteca. Eh, A verdade é que a asociación está moi ben porque intentamos fomentar o pequeno comercio, xa que, a ver, unha vila pequena, ao final, por exemplo, eu comentaba a eles que o, o meu ámbito é bastante complicado, porque, claro, a xente quere variedade, quere que teñas pero realmente todo o que hai por detrás e todo o que hai que invertir é moi complicado. Entón, cando estás nunha cidade que che pasan miles de persoas pola porta, pois pues, é fácil, pero en povos pequenos non. Entón, nós pois, facemos campañas, facemos reunións, pois, eh, pois agora facemos unha noite especial en Puntis, non? Entón, sacamos cartelería, anuncios en radio, e intentamos tamén algúns veces pois, que o Concello nos bote unha mano eh, pues, pois con certas cousas. Ahora, por exemplo, vamos facer para este ano novo unhas bolsas, como están co de eh, bolsas reciclables e non o plástico. Pois o Ayuntamento puxo axuda para que, bueno, saquemos unha tonada de bolsas eh, para todos os comercios e darles a xente como regalo. Eh, nada, reunións, a verdade, son non é que teña moito éxito, porque, bueno, eh, a maioría de xente que ten negocios nesta vila é maior, entonces tampouco entran, debe ser que xa están cansados, sabes, de tantos anos e tal, e non entran pois, a estas campañas Black Friday, que o mellor xa estás 12, e eles non, sabes. Okay. Entón é moi complicado poñerse de acordo, e que, bueno, despois hai outras cousas que si participamos todos, como facemos sorteos, intentamos premiar a xente, non, que, que veña aquí. E nada. Non sei. Hasta aquí. Sí, logo preguntan